Ibiza, ça, c'est pas toujours ce qu'on croit. Donc voilà, ici on est un peu dans un, endroit euh, délaissé euh, quelque part. Donc nous même heureusement qu'il y a des endroits comme ça. Parce que comme ça, les gens peuvent faire des petites soirées tranquilles. on va arriver où là Oh putain, ici ça craint. Alors voilà, une petite soirée tranquille. Donc euh. on va descendre là-dedans là.